se še vidimo kdaj. Okay. Če ne pa, pač slišmo. To je Alan Podlesnik in dela na hit radio antena. Ampak, če ga hočemo spoznati, moramo najprej priti do njega. Get your head out of your butt. Like, think straight. Give Uber money. See ya. Thanks. I love you, then. I love you more. Dude, you look at the radio thing today. Ah, fala, fala madame. Fala sul maestro. <laughs> Ciao. Andavo per le poi truck con Bereko. Adesso full smatran. Danes je dan dan, ker radio antena. A v jazi gremo šola. Kaj da sloviš na glede da je Pa vanj, če 14 minut imam šolo in jaz sem tako 1-4 km stran. Hmm, ja, teč potreba. Ja sem povedal, da niti toliko časa nimam, da bi zajtrk videl. Ali pa čko je. Hej! Dobro ah, jutro. A, pismo. Čau, taksista ti. Adio, kreta. Adio. manjši problem, obotovil sem, da bom tako še 3 km do tja peš in um, nastavljen ni to huda, sam problem je v tem, ker gre pot tako čisto prav in ne vem, če mi rata sekat nekje železniško progo. 7 minute z avtom sem peč in ne bom tek ustal. Zdaj sem prišel do razcepa in tako je naslednja točka, ki bo, da lahko prečkam. Ilegalno železniško progo grem. Veste bo pisal, da je smrten nevarno. Um, mislim, da bi morali biti cool. Mislim, da imamo sas, ne vidim nobenega vlaka. Ful huda scena. Če imel koga, bi se tukaj slikal. V napačno smer je obrnen, jaz tega nisem mogel predstaviti. Zdaj sem celo pot skrajšil tako za 2 km. Ker um, Mislim, da ni tako slabo. Ja, če je ful vroče. Pozabil sem, da se polet ne nosi temnih majc. Ej, mislim, da mi je ratel. Lega, lega! Že. Ajme, tu jo moji starši. Čau, lepo sem ben. <laughs> Pozdravljeni v studiju Hitradi Antene. To sta... Tako se predstavlja. Ne, ne, kar ne on. Uroš. Aha. Ur... Čak, sam da pogledam, koliko je ura. Žan! Marko! Ne. Alen! Ne, ne, bil je joke, vem kako ti je imel. Ja, še enkrat. Maje! Ja, pač vse je bilo ful dobar. Oziroma vse meni je bilo všeč, razen ene par awkward momentov, ki jih je imel Alen. Ampak, ni za zamer, pač. Tak je. Ne, ne obsojmo. Ne res, tudi me je všeč. Edina, edina ena stvar je tukaj, ne. To je tale stol. Ka, pač stoli, taki stoli se vrtijo, ne. Tu ta se vrti, ampak pol je pa tukaj ta stvar, ne, kaj za noge in človek bi pričakoval, da pač da noge sem dol, Zaradi tega, da se lahko zavrti tukaj, ampak ker se hoče zavrteti, se še to zavrti. Urh, rekli smo, da ne bomo stola. <laughs> tako, imeli smo ful gostov že tukaj v tem studiju, tako res. Imeli smo tle pevca Johna Martina, ki je naredil res mega hit Don't You Worry Child. Imeli smo tle wow. uh, Modrijane, a veš, imeli smo tle res. In noben tudi to meni ni stola. Bravo! Ti pa si ga siciral zelo. Je pa res, da je takrat bil stol še čisto ok. Ja. Kot dva, ki delata na hit radio anteni, a ne, oziroma preprosto radijski postaj, da sem prav rekel. Oboje. Ok, dobro. No, glavnem, kako postaneš to, kar ste videli. Uh, uh, pokažem, precej stvari mora iti narobe. Fajn je, da začneš z, z neko medijsko šolo, ker ti bo dala neke smernice, kako naprej. Drugač pa ni neke prav šole, šole. fajn je, da znaš lepo govoriti in tako naprej, drugače pa bolj od osebe odvisen. Ja, karizma in tako naprej. Ja, jaz recimo sem hodil na fakulteto, na FDV, Uroš pa je čist neizobražen. Fake news! <laughs> Uroš je drugač diplomiran inženir multimedije. Ne? ampak tudi imam. Sem videl, da je plan za ja. diplomo. Predvsem je tem, da, kot si sam rekel, da delaš eh, stvari, ki jih rad delaš zase in uh, s tem pol daš dobro energijo in to na radiju se fulčuje. Zakaj ste začela iskreno s to serijo? YouTuberi, YouTuberi na anteni. iskreno ali eh, iskreno odgovor ali? Iskreno. Iskren, zato ker bi res rada spoznavala slovenske YouTubere, ker me zanima, kako ki delajo in kaj delajo. Uh, drugo je pa zato, da si pošeramo audience. Ja, jaz, sem, jaz, jaz dejansko samo za like to delam. To drugač, ful trpim v teh uh, pogovorih, in, uh, ampak potrpim, ker vem, da bojo like. To je pač moj. Uh, te pač moj ja. odgovor. Ne, drugače pa spoznavanje in drugega, tako da kul. Cool. Okay. Mislim, da rok nice. roko. Dejansko, YouTuberi ste the best folk. Tako. Ja. Po teh do zdaj izkušnjah, razen. Prav ni antipatikov, razen. Ra, razen, pač razen, razen. Ne bo se spomnil. Ja, oh ah. moj bog. Ker tle ne moreš ven drugače. Ares. Ker not ne moreš tudi ven. Mislim, da je predvsem point, da ven ne moreš. Ok, še drugače grem lahko tukaj čez okno, jaz sem zelo fleksibilen. A gre lahko samo uro še reči, da je? Ja, gre. Ej, ej, veš kaj, Jane? Um, čau. Ej, ne, čaki, čaki, si te mora, kaj te moram vas. Sej grem skozi okno, tako da ne skrbi. Ej, <laughs> ja, da pa pa lepo bot, no. Enako, zdaj, ja, zakaj si zagrnul? to da ti odprem. A, okej. Okay. Prišel dejansko skozi okno? Ja, v prenesenem pol minuti, škoh. Hvala za vse. Se še vidimo kdaj. Okay. Če ne pa, pač sliš mi. Sam pet. Ja, ok. Ok. Ja, za let sem vzel. Ok. Um, ja, no, pač. Pa če mi boš odpustil, povej. Okay. Čau. Tvalen podlesnik in veseli me, da ste se spoznali. ti bom pomagal nesti. Čau, v domno. Preden zgubim tole kamero za tri tjedne, bi reče nekaj povedal. On traktor je ful glasen. Še nikoli nisem bil na bagarju, dragač. Mene kar hudo. Hvala vama, Uroš in Alen, za povabilo in pa pač vso izvedbo. Tudi dol boste imeli un link od videa, ki smo ga skupaj naredili. Ne, pa če res je bilo tako, um, top shit. Ok, doma, tole pa zate. Um, jaz sem zelo slab v teh zadnjih um, govorih ali neki. Jaz bi se ti red iskreno zahvalil za vsako minuto, ki si mi pustil imeti tvojo kamero, kamere. Res si želim, ena res perfektne tri tedne na finskem. Res bi red, da uživaš, kakor se da in pa res ne pozabiti snemati, pošiljati videe. To pridi mač vse, zelo bom pogrešil tole kamero, še bolj pa tebe. Pa ta stvar mi je všeč. Čez pet. Domno sem posodil to ruto, gledaj ne zgubiš. Domnova božična smrekca, maja 2018. Hvala za ogled. Ja, no, hvala, ker ste del, hvala, ker ste del mojega življenja. A, domen. Um. Oh. Če te bo strah na letalu, pomisel na to, da ni tok velik ljudi umrl zaradi strmoglavljenja. Srečno pot pa. Glej video. Aj. Zdaj, da šla kakrat. Ne, če... Okay, a ja, nisva, ok, peva še enkrat tukaj. Čau.